inquadra la balla, eh? dice che vede vediamo, non funziona. Mi inquadro sempre quando scrivo, nelle rime sono attivo, non è che sono bravo ma penso positivo. Ho sentito dire che qui non mi inquadravo, però adesso sono dentro, senti, senti, sono pazzo sì, so che tu lo pensi, non mi interessa, sono qui per inquadrare questo beat a ah, JK Plus. aquí se presenta con un flow natural que a tu cerebro revienta. Yo tengo mi meta, no le paro al que critica. Siempre en humildad y no me gustan las apuestas. Ángeles se asoman si yo tengo que josear. Muertos que reviven si yo tengo que pelear. Desde CPM me un cuadro en tu local. Dime a ver, panal. Eh, eh, eh.